aquesta història va passar fa temps. Perquè parlar de joves jo ja no ho soc tant. Uh, va passar a París. Bé, començo. Uh, jo estava, quan era jove estava dintre del moviment feminista. Això no vol dir que hagi deixat de ser feminista, sinó senzillament que he dedicat a fer a fer altres coses. Doncs des dels 16 anys estava al moviment feminista, des de, des de l'institut, des del 16 Llavors vaig anar a París, perquè coneixia molta gent a dins d'Europa, dones, eh, gent que estava en altres moviments alternatius, i vaig anar a veure unes amigues a París. Llavors, estava dins del metro, París ja fa molt de temps que era un cau, un hervidero, un lloc on sempre hi ha hagut gent de diferents orígens. Deixem aquí tots francesos. Doncs res, estava al metro i va haver-hi un noi magrebí em va fotre mal cul. A veure, de quedar-me blanca, no, blanca no, però em vaig emprenyar i li vaig dir que, que de què anava. Llavors ella em va contestar racista. Racist. La veritat és és que em va emprenyar bastant... Primer, més que emprenyar, em, em, em va descol·locar. Em va descol·locar. Per un cantó és... Que cabronets! ets! que agafes aquesta puta excusa eh, per, per, per fer el que has fet, que m'has fotut mà, tio. I com que ets un tio, pots fer-ho. Però clar, des de l'altre cantó t'agafa la... dos coses, no? La, no la culpabilitat, però sí que ell pot jugar amb aquesta culpabilitat. Dos, sóc una dona i és igual del color que sigui, que em pot tocar el cul qui li dongui la gana. I per l'altre cantó, no sé, un sentiment d'indefensió perquè m'hagués agradat, evidentment, rebatre-li tot el que m'estava dient. Però en aquell moment la que, se senti... la que era de fora era jo. No podia dir-li ets un cabró, eres un cabrón. Segurament m'hagués entès, però m'hagués dit de mm, je no comprends pas, jo només parlo francès, jo no t'entenc, només parlo francès. Llavors, és... sé que és una història molt simple, molt curta, però però tots el temps que ha passat encara, encara hi penso.